Top 10 Most Popular Online Games in 2023 Updated Ranking इस ब्लॉग पोस्ट में हम 2023 में 10 सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन गेमों पर एक नज़र डालेंगे हम प्रत्येक गेम का एक संक्षिप्त अवलोकन साथ ही साथ इसकी संभावित विपणन क्षमता और भविष्य की संभावनाएं प्रदान करेंगे हम आपको आने वाले वर्ष के लिए सबसे अच्छी तैयारी करने और इन खेलों की बढ़ती लोकप्रियता का अधिकतम लाभ उठाने के टिप्स भी प्रदान करेंगे तो क्या आप इन खेलों में से एक खेलना शुरू करना चाहते हैं या नवीनतम रुझानों पर अद्यतित रहना चाहते हैं यह ब्लॉग आपके लिए है one PUBG portable Xbox I O P C Android online players more than one 100 million online players developer, PUBG Corporation. Launched year 2018. इस लिस्ट में PUBG को किसी परिचय की जरूरत नहीं है सबसे ज्यादा प्लेयर्स वाला गेम है PUBG। इस गेम के यथार्थवादी ग्राफिक्स और बेहतरीन गेम अपले इसके सबसे मजबूत बिंदु है सबसे अच्छे ऑनलाइन गेम में से एक पबजी दुनिया में सबसे ज्यादा खेला जाने वाला गेम भी है उनका बैटल रॉयल मोड जो भुगतानकर्ताओं के बीच बेहद लोकप्रिय हो गया था ने इसे सुर्खियों में ला दिया खेल का विषय विभिन्न तरीकों पर केंद्रित है जिसमें खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ या टीमों में प्रतिस्पर्धा करते हैं दूसरी ओर बैटल रॉयल मोड में 100 खिलाड़ी चिकन डिनर जीतने के लिए एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं यह लास्ट मैन स्टैंडिंग का खेल है बैटल रॉयल जीतने के लिए खिलाड़ियों को अपने विरोधियों को नॉकआउट करना होगा खिलाड़ी प्रत्येक मैच के समापन पर खेल में उनके प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कार प्राप्त करते हैं जिससे उन्हें खिलाड़ी के कपड़े और हथियार अनुकूलन जैसी मूल्यवान वस्तुओं वाले क्रेट को अनलॉक करने में मदद मिलती है two Minecraft portable Microsoft Windows Mac O S and Linux online players 95 million online players. Developer, Mojang Studios. Launched year 2011. प्रत्येक बात के खेल को खिलाड़ियों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया गया है इस गेम के कई मोड हैं, जिनमें से प्रत्येक में खिलाड़ियों को अपना परिसर बनाने जीवित रहने और जानवरों की संरचनाओं लोगों और भोजन को लेने की आवश्यकता होती है यह कुछ नियमों के साथ एक तीन डी सैंडबॉक्स गेम है जो खिलाड़ियों को जो चाहे करने देता है इसके विभिन्न तरीकों में एक उत्तर जीविता मोड एक साहसिक मोड एक रचनात्मक मोड और एक दर्शक मोड है three Apex Legends portable Microsoft Windows PlayStation four and Xbox online players fifty million players online in one month Developer, Respawn Entertainment. Launched year 2019. Release होने के बाद से ही यह गेम सुर्खियां बटोर चुका है यह उन लोगों के लिए एकदम सही खेल है जो युद्ध के मैदान के खेल का आनंद लेते हैं लेकिन पबजी या फोर्टनाइट नहीं खेलते हैं खिलाड़ियों की छह टीमें हैं जिनमें से तीन खिलाड़ी अन्य टीमों से लड़ने के लिए अन्य संसाधनों और हथियारों को खंगालने के लिए द्वीप पर शेष हैं। जिस टीम के पास ज्यादा टीम मेंबर बची हो उसे जीतना जरूरी है इस बिंदु से आगे इस गेम के मानचित्र गेम और पिंग संचार प्रणाली का उपयोग किया जाना चाहिए 2022 में इस गेम को सर्वश्रेष्ठ सुपर हीरो थीम वाले वीडियो गेम में स्थान दिया जाएगा fort Fortnite battle royale portable Xbox iOS, PC, Android. Online players 45 million online players. Developer Epic Games. Launched year 2017. यह गेम 2017 से खिलाड़ियों का पसंदीदा रहा है लेकिन 2018 में इसकी चरम लोकप्रियता देखी गई है नतीजतन यह संख्या और नाटकीय प्रभावों के मामले में आगे बढ़ना जारी रखता है लेकिन इसकी लोकप्रियता पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है क्योंकि इसने केवल लड़कों को लक्षित किया है जबकि पबजी ने दोनों लिंगों को लक्षित किया है इस गेम में अधिक सुविधाएं उपकरण और गेम मोड हैं और पहले की तुलना में बहुत अधिक खिलाड़ी हैं लेकिन लोकप्रियता बढ़ी है five Counter Strike Global Offensive portable Xbox three sixty O S X Microsoft Windows, PlayStation 3, and Linux. Online players, 35 million online players. Developer, Valve Corporation. Launched year, 2012. आतंकवादी और आतंकवाद विरोधी खेल का फोकस है जहां खिलाड़ियों को फैलाना और बम लगाना पूरा मिशन सुरक्षित स्थान आतंकवादी को खत्म करना और मानचित्र पर दर्शाए गए बंधकों की रक्षा करना चाहिए यह मल्टीप्लेयर के साथ एक शूटर गेम है शत्रुओं से छुटकारा पाने और उद्देश्यों को पूरा करने से आपको अधिक धन और पुरस्कार प्राप्त हुए यह खेल समय के साथ समुदायों और रणनीतियों द्वारा खेला गया है six Hearthstone portable Xbox P C Android online players, 30 million online players. Developer, Blizzard Entertainment. Launched year, 2012. Hearthstone Blizzard Entertainment द्वारा विकसित एक छोटा प्रयोग था हालांकि यह सफल रहा और हाल ही में खेला गया है इस खेल का उद्देश्य विभिन्न शक्तियों और घरों से ताश के पत्तों को इकट्ठा करना है गेम जीतने के लिए प्रत्येक कार्ड का उपयोग प्रतिद्वंद्वी के जीवन और स्वास्थ्य को कम करने के लिए किया जाता है क्योंकि यह वास्तविक वाह श्रृंखला से बड़ी संख्या में पात्रों को पेश करता है यह फ्री टू प्ले गेम शुरू में हीरोज ऑफ वॉरक्राफ्ट के नाम से जारी किया गया था यूनिटी इंजन का उपयोग करके विकसित किए गए इस मल्टीप्लेयर गेम ने ब्रिटिश एकेडमी गेम्स अवार्ड जीता seven League of Legends Portable, Xbox, iOS, PC, Android. Online players, 27 million online players. Developer, Riot Games. Launched year 2009. यह गेम काफी समय से चला आ रहा है लेकिन यह अभी भी लोकप्रिय है यह पूरी तरह से खिलाड़ियों पर निर्भर है कि वे अपने चैंपियन का चयन करें जो खेल में बाद में अन्य चैंपियन के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे इसमें एक आश्चर्यजनक मोड आश्चर्यजनक ग्राफिक्स और हर स्तर और खेल में बहुत उत्साह है यह कई खिलाड़ियों के लिए आर शैली का एक्शन गेम है eight Call of Duty mobile portable Android online players around 15 million developer TiMi Studios launch year 2019 यदि आप एक मजेदार और खेलने योग्य ऑनलाइन गेम की तलाश में हैं, तो प्रसिद्ध कॉल ऑफ ड्यूटी के मोबाइल संस्करण को आजमाएं। टीमी स्टूडियोज और एक्टिविजन ने इस free to play first person shooter game के विकास में सहयोग किया है इसके अतिरिक्त गेमिंग समुदाय इसके शुरुआती रिलीज के बाद से ही इसके बारे में चर्चा कर रहा है इसके अतिरिक्त इस गेम के वर्तमान में दुनिया भर में 15 मिलियन से अधिक मासिक सक्रिय खिलाड़ी हैं। अक्टूबर 2019 में अपनी प्रारंभिक रिलीज के ठीक एक साल बाद इस गेम को लगभग 270 मिलियन सक्रिय डाउनलोड प्राप्त हुए इस गेम ने उस दौरान कुल मिलाकर लगभग 480 मिलियन डॉलर्स की कमाई की nine Among Us portable Nintendo Switch Android PlayStation 4, Microsoft Windows, Xbox One, iOS, PlayStation 5. Online players, 8 million. Developer, Inner Sloth LLC. Launched year, 2018. अब सर्वश्रेष्ठ मुफ्त ऑनलाइन गेम प्राप्त करना आसान हो गया है आपको बस हमारे बीच शानदार गेम डाउनलोड करना है 2018 में रिलीज हुए इस गेम को गेमिंग समुदाय से अनुकूल समीक्षा मिली यह मल्टीप्लेयर गेम इनर सलोथ द्वारा बनाया गया था जो संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ गेम डेवलपर्स में से एक है इसने अपने पहले वर्ष में सर्वश्रेष्ठ मल्टीप्लेयर गेम के लिए द गेम अवार्ड जीता इसे सबसे पहले एंड्रॉइड और आईओएस डिवाइस के लिए उपलब्ध कराया गया था हालांकि जैसे जैसे इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई डेवलपर्स ने इसे विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन और गेमिंग कॉन्सोल के लिए एंटरटेन कराया ten Call of Duty Warzone portable PlayStation four PlayStation five Xbox one Xbox C ten slash S and Microsoft Windows online players six million developer Activision launch year 2020 सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन गेम ढूंढना जिसमें किसी अतिरिक्त कदम या डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है मुश्किल है हालांकि Call of Duty Warzone अब उस जरूरत को पूरा कर सकता है मार्च 2020 में रिलीज हुए इस गेम ने वैश्विक ऑनलाइन गेमिंग समुदाय के बीच हलचल मचा दी यह प्रसिद्ध खेल रेवन सॉफ्टवेयर और इन्फिनिटी वॉर द्वारा विकसित किया गया था उसके बाद एक्टिविजन द्वारा इस गेम को रिलीज किया गया इस समय इस गेम को करीब 60 लाख लोग खेल रहे हैं आप इसे बिल्कुल नए प्ले स्टेशन फाइव के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ गेमिंग कंसोल पर भी खेल सकते हैं पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में विस्फोट हुआ है हर महीने हजारों नए गेम रिलीज होते हैं और उन सभी के साथ बने रहना मुश्किल है लेकिन सबसे लोकप्रिय कौन से हैं? इस ब्लॉग पोस्ट में हमने 2023 के शीर्ष 10 सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन गेम की एक सूची तैयार की है मल्टीप्लेयर एक्शन गेम से लेकर रणनीति गेम और बीच में सब कुछ इस सूची में सभी के लिए कुछ न कुछ है तो चाहे आप एक नए शौक की तलाश कर रहे हो या एक लंबे दिन के बाद आराम करने का तरीका ये गेम आपका घंटों तक मनोरंजन करेंगे